ako era mbagaliza amakya malungi era nga mbasabira mungu menna buli omwalina kyagala okuba nti agusa mungu amutaimu wange abikibere nga kiggwa tali nkata gemanya program shap talk nomukunakutamala emirundi mwalimu nyumba yatuuse dda mutabani wa yowaana nemmuli namatovu eh. wadde ye agamba nti mutatize ngamba amaama eh, assalamu alaikum warahmatullahi eh, wabarakatu era nkwagaliza ekisiiba ekirungi mwenabasiibi allah abaire nga bawa empeera ate tubenga tubegeza tubenga tukola ebinamungu byagala okuba nga tukola tugize okuba nga tusaddaaka twenyine nyeri mungu tusabire gonga la e Uganda kubange mbeta mulonga mugiraba erange binji tebinyuma banji binji bitamula mugwanga muleba tebinyuma tusabe mungu abenga tukwatirako tubenge songe tuzibuka bantu banji balwadde kabaka oweshiti kabaka mulwadde uh, Muhammad Sigiri nya mulwadde Lord Mayor mulwadde banji bade nga bayambe gwanga bayamba bantu banji so buyenali yongo basajja abantu abalumirwa bera ngo basabira mungu abirenga basusa mwezi guno gwa Ramadan n'okuba nnatweramu obwangu tube nga tukola ebintu nokuba tukola ng'eggwanga olunaku lwaliro nzize nga tugenda twogera ku nsonga eziko z'amawulire mu wiiki gye twakamaliriza era nga ebingi ebibaddewo nga n'ensonga enkulu eyogeza abantu obwama yokuba nti eggwanga lya amerika lyavudde eriba nga liteeka envumbo ku bakungu abamu abali mu gavumenti bebatayatukiriza manya okuba tibagenda kuba tebafuna visa kuba ntibagenda mu ggwanga eryo bingi ebyogeddwa bangi abaanukudde ensonga eyo muli omukulu felix kurai yavudde nayogera ku nsonga ezo Ah, minisita nabakoba yavudde nayogera ku nsonga ezo omukulu minisita kukera oliamu yavudde nayogera ku nsonga ezo samukutesa bonna buli omu nga wa idea ye wamu n'omukulu purezidenti gwanga yavudde nabeeranga waliwo olukiiko lwabaddewaawo naba nga tyabadde musanyufu ku nsonga ezo naye nga nekirala purezidenti yavudde nabeera nga yalagidde akakiiko k'omukyala nakalema ah, okuba nti nno akwata ku nkoona abakungu babiri abali mu kitonga kyebyamasanyalaze era ntugeba tutunga ku nsonga eyo naye wamu n'okuba nno museveni yavudde purezidenti museveni yavudde nabeera nga yagambye aaa kafiyu akyaliwo mwabagala okuba nti mugamba mwezi gwa ramadhani fe abasiraamu tugere nga tusala tarawe kafiyu ayongezebweyo nedda kafiyu akyaliwo era nga mulina okuba nga mukola ki tugobera amateeka mulina okuba nti yavudde era gyali mu disitulikiti ekyankwanzi naba nga yasonze omunwe mu bakulembeze ba nrm bennyini nabagamba nti okugwa kwamwe mu buganda eh, bikolwa byamwe bennyini byebasuula temwavayo okuba nga mukolera abantu so mubere nga mupulinga sox mubere nga mukola emirimu gyomulina okuba nga mukola nabagamba nobagamba babere nga basesira ku vision ya nrm vision ya nrm na ideology dakitufu babirina oba tebabirina wamu n'okubanga ensonga era okuba nti gavumenti yeggwanga uganda buli mwaka efiira obuwumbi musanvu nengumi obusanvu bera bagost teacher batiky abasomesa abempewo basasula obuwumbi musanvu ensonga ena gitunamu nokubanga nensonga eigoma nga tusembeo okubanga tubabako ye palamenti egwanga yavudde neberanga egamba nti aa udb yaweewa ensimbi zokuba bayamba ku bantu bisinesi ezenjawulo entontono okubanga ziddamu okubanga ziyimirira muyaga tubade mu covid na yenga ate UDB sindegenzo kubatengezo bakungu abaina watebe yongera sereze okubangaziya mu muntu wa wansi arezengeze kula mitu miraja njawulo zigenze Sudan zigenze wa enzoge zwatu zitunako omukuru tamale mm. ama chama runji nze ndi mutani wa yohana ni mutabani wa yohanda mm. nene omuchala mole mole na matovu era bobo yagala nkukubega ndi mirundi si anzala ezembo eh. hey. omusajja omu yaŋamba mm. nti obayagala okakasa nti woli tatawe yakuzaala mama we amala kufamulundi si yakuzaalanedda <laughs> ssebo eh, eh. mama eh, yalina okusalawo ate nawe omanyi kyokoze eh. ogoberedde ensonga ya busiraamu eh. obusiraamu butugamba eh. omwana wa nanyini buliri nkubuulira mm. nalaba purezidenti jongaga nti waliwo bebayita fuma xeyali mm. what you people don't know teri lunaku nalumu nendibeera mm. xsan of mirundi and his wife tekisoboka thats why me idont i'm not interested in the titles mm. in my life mm. i trust my two degrees nazeekolera mm. i trust my, my parentage biri ebi agenda kubinziyako obuzaale bwo eh. then nokusoma nebino ebirira bino apana ensimbizo obugagga bwo obugagga bwotobwesiga obugagga bwo asiba katonda bayazika ku maali hmm. era mwe abasiraamu mukimanyi kituufu tyayazika bwazisi kituufu kiri the way conduct yourselves is different wewa mukulu tamani katonda batandika mboozi junior ali atya kati ayogera okay gana mm. manzi mbambi mba mm. i refuse to take him to america mm. i know the unfolding events in america mm. bajjamukwata aba opposition mm. it was not government mm. kitiwozebwa mijeno ku connived with a goon mm. the intention was to intimidate me because of the ogan case okay. nti bwetukuba omwana wajja kutya kutya when you humiliate me i become stronger mm. thats what people don't know Okay. anarogant man like me mm. i deny the enemy what he wants to achieve mwenyumiriza mwaroganseyo yes ojifunyemu mvira arogant man Arakanso jifunye mu. Era njagala nnyo. Mm. Omwana. Mm. Eye kanasa. Nogamba nti omwana tonywa matasali ya tanywa tali ya nyama. Mm. Aba muzibu. Eh. Nini nini naye wanga tanywa mata. Eh. Tegeza ajaja kwa muzibu. Ni muzibu. Eh. Ni mwana yagala mata, ni mwana yagala nyama. Olitaganywa era ya mata. Mm. Bali fa abantu abali alogandi. Mm. Zili mwenda bango yone cho yogedde. Tuchimirie timigradi saje zinyizo kuyolerawo. Kituufu. Yes. Mm. Very arrogant man. amatanta mm. amalala mm. amampati sukuti obyeteekamu wekasukuti jeki amalala agayitiridde ate tugaitaanti eh. <laughs> omu oluganda timulum nagamba jomu ndimugamba nti omuntu asinga obubbi mu baganda tumuyita tutya nga takimanyi hmm. omuntu asinga obubbi mu baganda tumuyita fuukeesi fuukeesi eh. yasinga obubbi yasinga obubbi fuukeesi oluganda nga lulimi kiva mu fuuke Mm, mm. nga bwolaba nti obwe tebaali bamuwana nga tebamanyi mm. omusajja aga nti oyo omusajja kawenkene kawenkene kitegeeza expertise omukugu eh, yekawenkenekawenkene obwe te mukugu myobufuzi ate babaali bakiita kyakuvuma era muzenange bujomanyi kivumukawenkene ah. bujomanyi kivu kawenkene kitegeeza nti oyo kawenkene mukugu nyo obuteeri eh, kawenkene mu byobufuzi ate that time kakawenkene si kuvuma era ekyobulaba nti ogenda nolaba nga mawaaka nti ye senkagale wa dp senkagale kigambo kyakuvuma senkagale musajja ah, ah, senkagale ye hmm. mwana atawa bakadde bekitiibwa and is hmm. only referred to to the lead of the democratic party called ben kiwanuka tiyewabula ku mmengo eh. kivumu hmm. senkagale omwana tatya bakadde akajjadde senkagale eh, eh. gwe eh, senkagale hmm. wano kitawe abakuvumu naye mmawe akyeyita senkagalaanga tayito era agyenyumirizaamu <laughs> oluganda silumi lwangu mukulu tamali jatandike hmm. n'ensonga y'okuba nti nno gavumenti yaamerika yavudde nebeera nga yatadde hmm. sanctions ku bakungu abamu abo babiri mu gavumenti nga ataddeko envimbo ku visa za visa wamuli famili zaabwe ez'okulusege abaana bobaokulusegeogyetaaga hmm. ndikola mu research ogyetaaga another eh, chance mu gavumenti eno oba enebezeeko etali ya museveni mukwanogonimuzeitamaligavumenti ya mukwano gwopresident waki togikolera hmm. no a woman who divorces a husband shapes mm. the husband for future wives mm. naye bwakugamba nti e eh, mama gundi bwe yanereegamu teyakomawo mm. takyusa mpisa ze omukazi anobi yatereeza omusajja mm. banyoko bakugamba nti wepangira ku mama gundi walabaakomawo eh, kakati tegamba mm. nti bweriba mu gavumenti enala nja kukola ebintu ebyo bibiri okubeera mu intelligence oba okubeera ku research wakiwene the gavumenti respects your research kakati mm. bino byonna byeboogera i laugh at them mm. era akayiriya ekiyanja bakiyita kijja nabalola mm. it comes when everybody is watching. is watching kijja nabalola ekiriwo kyonna kyajja tulaba sanctionizin eziriwo yes zajja tulaba yes you ask mm. why is it that Uganda has hosted two American presidents. And now, our relationship with America is not good. Mm. What has gone wrong? kubanga tubali tulina enkolagana ennungi prezibazo no bakyalidde kati obuzibu buvaluddewo anti nabagamba nti every researcher you must mm-hmm. understand nti at that time 1986 ah, ah. museveni found dictators mobutu seseseko kukumwendo wa zabanga ah. in 1980 eh, mugabe also came engaging the europeans because <coughs> the europeans mugabe ya signing agreement nga balina omuwa sente at independence agule mm. assets z'abazungu ne kenya bakikola osi mm. german and britain raise half a million pounds mm. to enable kenyan government to pay for these people Okay. The, the settlers mm. but this time in 19 by the time zimbabwe got independence mm. there were no countries where they could ugandi settle so the argument was that why do we pay mugabe money mm. to compensate citizens mm. ate balagewa kakati mugabe nataga no mm. olwettaka mm. kakati ate no nti independence tetugifunye tugifunye ngati batamuwased mm. kinyata yagamba yali mukatuliki naga nti when the missionaries came they told us to close our eyes and pray by the time we woke up they had grabbed our land Kanu, hmm. Kanu developed from Kekuyu Association. Okay. The Kekuyus organized themselves to fight for their land. Mm. Eventually, it became Kanu, a national outfit land. Mm. Kakata and Okutegera, the president were In fact, the president were again OAU for the first time. Mm. Museveni raised three fundamental issues, which people have forgotten. He said, we must revisit the question of sovereignty interfering in other countries affairs, affairs. Yep. because if nyerere did not help ugandans amin would, would have killed us all statement yemweyo gyeyogedde era omukulu sa mutesa gyeyakozeseza n'abakunga bamwa gavumenti eh. nabagamba nti america eyingira ensonga zeggwanga eryetongoddeokuba otya senga we yaleeta mukazi gomubufumbo awulerevantiizi abantu balina okulonda free and fair regular elections hmm. nga byayogera mu africa tibiriimu museveni said elections must be observed mzeitamali okujjaeaabaganda hmm. tukugamba nti obugole n'obufumbo byanjalo hmm. abaganda bagasibusiru bwakagole kaddira obuganze nekabuyita obufumbo tewali kidibanga kipya okujjaku kabootongo oba covid <laughs> olabika nti bamugeme eh, eh. era bill clinton bwe yajja mu uganda yagamba zenawe yoweri museveni and eh, kagame at the beacon of african leaders zenawe yoweri museveni kagame ni gekoni okimanyi gwe munaala kuliketa ettaala ogumulisa abalala kagame kagame yes. zenawi yes. museveni yes. gwe munaala mu afrikaligani teyajja wano naye yatusindikira dootawe when the president visited america for the first time mm. he told reagan that he, i know your excellency you are tired of beggars i mm. want to trade That's why Museveni initiated AGO, ejo atafunye mu ati. Other countries benefited from AGO. Faba bibajib. Ni bo ogenda bo yali kati. Nenna kwe kukwata. Wali wali wa AGO. <laughs> Nenna kwe kukwata. Kakati. Mm. What has gone wrong? What has gone wrong is that tuze tuchita political inertia. Hmm. when a system remains in power for a long time it develops political inertia a eh, gaga unless it is capable of cleaning itself system eriko regime eriwo egaze system yonna mm. bwerwa mu buyinza it develops political inertia tukiyita political inertia yep. it must have the capacity nga bwolaba traditional churches bwezagwa abalokole bajja revival churches ne batwala mm. abantu mm, mm, they came with a different nammwe abatabuliki bajja popular ki bavumirira ki but the tabuliks abantu babalabanga abazze okulwanyisa obubbi obuli emiziki nabiki ebi yes kakati when you develop a political inertia that's one two the emergence of a subterfuge in a government which controls the media, parliament, mm. and the judiciary. Okay. Mu government mwameramu ekitambo, kadoma yameramu kiswa, mm. nga tebogerwako. Mm. Era nze baneregamu okunkuba, kuba bali bamanyi nti organic trading gimanyi, mbakubye mbamazeewo. Yesterday I laughed. Mm. I was on my machines watching Franka Tumwebas talking with the somebody. Why don't you prevail over this man? because I'm not going to get to be included in the parliament if he continues attacking me. He went to somebody in the morning, I was watching him on my In the parliament or cabinet? I, we, we were talking in the cabinet. I mm. said, why do you mind about your job if you didn't mind about mine? So, or you it for that? Why? Professor told them in 2014, mm. you have embarrassed, humiliated that man. nemugende wa museveni ajja bakuba profesa yabagamba mutuzo 14 agenda bakuba abamalewo kalakita yenjimanyi oba profesa is a professor of psychology yeah. yabagamba oyo omusajja kalakita yenjimanyi tasonyiwa mm. such a people tebasonyiwa why baagala integrity yaabwe tebaagala sbetent omutwe mpaomulimubetent omutwe ibraibu What are we buying? You call it again. Tweaking. Na laba wano na ruisho nga atudewa nga nakalema atudewa. What are we buying? Yes. You failed. But now, the, the, the, the organic case has costed you so far 18 million dollars. And we are remaining with a balance of 12 million dollars. Instead of paying me seven. at that time. What, what are you going to say? Mbatusa kutaka. Mm. Mbatusa is a head. Mugenda kutemba nyunyi. What the professor told you earlier? kakati the emergency mm. of the mafia gang bagitanga fellowship it included who is who in uganda minus museveni yatajirimu yekka museveni yabagamba turn this institution into a think tank mm. mukomye mm. okubba sente za gavumenti profesa nabagamba ekintu kyekimu ne balizizitinga kakati bensobi gye bakola i laugh at these people the nabakobas and others mm. abasajja abo bagula zoom ngeyina sipeesi yabantu anamuabatano nga boogererako ekiro kati omu ku senta atayagala banne bamuwulire yattanga banne basekerera ne museveni bwakake katono kati watereirire no zuumu yakola kusinga emirundi eki why sai a e had infiltrated it mm. the sai a e was tapping their conversations temwegaana olunvugirite muzaitamari tudde ku nsonga yasanctionssecretary ah, hmm. uh, of state uh, wa america antonyatn john yavunalaga nti no lwaki bataddewo envumba eno eh. ebizibu byali mu kalulu waliwo ekibba kalulu waliwo okutulugunya abantu waliwo ekiwamba eh, bantuzo zimu ku nsonga zebawadde nesamgesavude nalaga ntitubaliwo okuyomba bantu era bali bakwata bukwasa abakola ebikolobero the americans hmm. tapped into their gund mm. eyo zoom mm. anybody mulimu n'abanene abanene nyinze mbatunulira bwendi mm. if yowa zoom collapses three times baletanga bachina kugizaako why don't you detect it waliwo ekyuma nga bakiyita emigema mu second word wo mm. abajapani baali bakiina nga basharinga information neisira kati abajapani ne bagamba itya naye kirabika batoketta itya naga nti hako bungereza bwe yategeeranga tebagerera kulumba masaka nga amaje gajjawe gatwala embalala kati bano nebalowooza nti if somebody is monitoring us monitoring ate yaligajjawa ne enforce it mm. britain was encouraging these people germany and, and japan ebafunemuki eh, eh, fetubala myamuperekale mm. kireete there is nothing ive not written about nababuulirirawo naye mbagamba nti embabazi yakolera eggwanga lino ekintu kyemutategeera the ten points reasons reforms from the courts of law era ne babagamba nabagamba nti mbabazi judgment y'abalamuzi yali polite diplomatic mm. but they were saying that election had been reached in 2016 mm. abalamuzi babagamba never organize fresh elections without implementing this 10 singa omuntu agamba tuddangamu okufumba enva omutali munya bategeezaki mm, mm. kakati from the 10 point mbabazi got from court yali alowooza ajja kuddamu yesimbewo mm. mu 2021 change the direction pattern in Uganda. Previously, an election was an event. Register voters, yes. Mwa, uh, declare the winner. The winner. Two, two issues. Mm. Electoral Commission had two issues. This one became a process. The 10 reforms from the court. I, I wonder whether Museveni has attorney generals. but they are busy. We they did not interpret. Bagobo tafiri ni bamu jamu ni bali tunu umulan. Hmm. Kuvanga wali wala matamu agalaba bembo agwe. You must get a highly intelligent people to interpret a judge, a judge judgment. Erection became a process. A process. Okay. Two. Ono musajja ali mu electoral commission was unfit to be in the electoral commission. Justice Byabakama? Yes, yali DPP na wajja besi yomusango gokwata omukazi. How can you arrest a message for raping a woman after two years? After the incident, the incident they are taken. Elementary law. Mm. You don't debate. You look for bruises. You look for struggle. You look for forceful entrance if it is the environment. How could message get evidence? Uh, this man, the DPP, mm. Yabakama, get evidence after two years. It was an effort. But the opposition left it, him was there. negundi nomukulu nomugezi kasangu yaropa omusango ngaayagala babengabafayo kakati bano nembagamba hmm. nti this election can be nullified 2021 election nende kusomera wano nekibagamba tugenda kulayira nga uh, kumi na bbiri president agenda kulayira kakati baate kyebakoze hmm. era babakama tamanyi museveni used to get the brain in town naye bano bamafiya bayinsolingamu abantu baabwe kakati lwoku ono omulamuzi oh no, Chief Justice naye was unfit. Mm. Why? A Chief Justice, to become a Chief Justice, you must have a Solomonic judgment. Nabaga nti mu Uganda omulamuzi alina Solomonic judgment zikatusi. Ali omu. Would be, would be the Chief Justice. Yeah. Is a principle. Mm. To be a Chief Justice of a country, you must have a Solomonic judgment. Okay. Solomonic it was Jamu Suleiman. Mm. nti Museveni mu nsiko yabagamba nga baimplicatinga njuba nego nti bamuwadde obutwa why don't we try another doctor? Another doctor. Makizula nga besi yali mbayagala kutisa baganda. The second Solomonic judgment about Museve yagamba temubanzi jako. If these people were hired to kill me, mubaleke nfe nga banda babali bakubya akafuna. Mm. The third Solomonic judgment was between me na Luis and Nakalema. And in three years, push, move, bie, aja kulia kasasa. <laughs> yagamba, mm. Mr. Mirundi, obukuru obumanyi. oyinza okugulwa mbumanyise bufe abaganda tubiyita butululubi mm. naye omanyi nti bwebweteeka ku musota omunene gugulya kunze bujja kusesema nanga ntiobukola bukulidde si ye <laughs> kuba napuluvinga biyondiriza ne budawut mm. nti teepu nanestoku fe twawaza temuli mudaleza temuli ngetnayekikoze kasajja gwe njakuliisa kasasiro tukomeo ku nsonga gamba mm. nti election became a process what do we do? Mm. How can you, they started by denying Bobby Wine opportunity to consultation. Yeah. Kapamu kubatia gas. This is a process. Kwa iteka wili gamba, process yes. wili gamba, kwa inoku banga agina kula consultation. This is a process. Yeah. Two, how can you beat up a candidate after being cleared by the, the, the, the, the rector commission? The rector commission. When everybody was watching. Three, mm. limba gamba, mm. nti omulamuzi oyo hmm. yabakamu ye mugezi wadde yali talina kubanga omuntu omugezi abeeranga saawa hmm. ebannamu eh, emirundi ebiri weyafiiridde n'obudde bwayo kakati aza ejjaji yalinamu bye yalabanga hmm. yesu gondeemu naye mbagamba nti omulamuzi ono akoze ensobi you wouldn't have nominated omusajja ze barefooted amuriat oboy eh, nembagamba nti museveni bamugamba nti bakutte profesa newton yojoko ngaalinera kwendala kwenda nadduka museveni yabagamba mumuntu ali mu saluuni bamusaleko enviiri mumugulire nesoti twapia before the press conference museveni dasnot humiliate his enemies okay. it did not don on this man the chairman of the electoral commission how can you nominate a barefooted man oba naye omuira tobo yakozesangatactic yanti yaliganye get shoes okay yes naye omusajja nagenda mu campaign ngaagenda talinangatta ebyobyonabikola babiraba mm. naye mbagamba ti museveni has adared to the rules i was supposed to address rallies mm. nze nebakizula oluvanyuma ababbi mbunze ngende mukolere yakwata sente mbuza publicity nalinja bata nkwasa omutwe nzekolereende mupakas <laughs> wyiiivumye budget kakati nendowooza nti president mm. yakitegeera under the law anadivayiza ayinza okuba nga a civil servant mm. asobola okunadivayinga akalulu museveni adeity to 200 people yeah. even when nabagamba nti abeye naali muprovoked museveni nga bagenda mukuŋeneza bubi waini munaye ate sente babalamu naye balamu oba aliduka aliyitawa kakati bonga banoonya sente mm. naye nga tebamanyi nti this has a bearing on the elections mm. gyebujja mumaaso gena kubawo ekijjatufuna omukisa mm. bobi wai nagenda mu kooti nabuuzi drowinga laba omulamuzi ono owinya edoolo bwadda mu kulwana n'omukazi yes mm. omukazi bamukozesa interview n'abawangula ebigezo agenda agenda eri nga bamanyi nti oyabwa ebigezo 000 why do you subject these judges mm. nga ate omanyi togenda muwa ate bwasinga banne negundi yabasinga uh, mukyala bagemeire mm. yafuna 75 waliwo omulamuzi yafuna 45 mumanyizizasinzire walya atudde newigize yagwa ebigezo kakati mm. ekyo mawe yaga nti gabage in gabage out kakati the process of determining the victor ended up in this alley why couldn't Owinye Dor allow this woman out of nine with a eh, eh, varying gun a eh, contradicting judgment? Owinye Dor was statement in Alaganti no, Oksoma judgment, yeah. Hmm. But when you jitam bona, Gavanga team, Umchari Jigan, yes, I'm telling you. Okjiba Ujitam, Motuzers, but the Bonga Bamu is up. Motuzer eleven. What hmm. woman am Zeria Gantia Kalwaka says him? Banning One of Saint Sebamuger. but you cannot subject me to an interview kakati tebali kakati judgment eriwa the court the court solution was blocked by a machalism of a winged door mm. who ended up quarreling with kisachi one person nze omuntu nemuleka agisome yeregeza nti singa windoro yaleka eh, eh, court kubanga nze nkugambye hmm. nti tugenze mu dna nomukazi hmm. omukazi nagamba nti ah, omwana si wa mirundi why do you release the results bobi wine teyagenda mu court nabagamba mm. tibobwenta yagala kooti e ruling wy tujja kumugamba twakuwangula ne kooti ne pronouncing ekiserefu bobwen yagala nti mba mulisa tebategere kibogera bwe tuba tusoma intelligence batugamba owulirizanga nnyo siranga siranga lwe luyaye okumulisa kyeki hisnot interested in solution mm. nene emotoka ye isnot another part odiotya amadikaria nogivuga nogyogera iwanted kumulisa uganda revenue but hurudiruzibi ni future bobwen isoluso committed an ugund a brand a political brand mm. who will if you expose those who are going to exposing eh, mm. that will help you in the future naye awaba yeekubi naye bano abantu bano bonna bakozesa short term strategies nti mm. nze however much i was humiliated in the state house i don't abuse the president because i was around have maintained strong allies ne muba mafiya mwenyini mm. tumukunde yabaga temumutta if this man helps us ne batuula babiri banzite omunagamba munne you can kill the flesh but not the idea nayogera hey, nanga abaana njikubetekugwa abantu bakube bakutte mulezigwe muzeitamali kakati nkugamba mm. you, you, you, you see how mm -hmm. i wrote yeah. this book nakawandiika ddi bintu byammwe kijja nabalola muleme kutwepankirako kano nakawandiika ddi okawandiika uh, thursday 10th december 2020 essaawa muda nekitundu thursday yeah. mm -hmm. nakugamba mm. Bobby takes advantage of government blunders. With the assistance of the mafia, who are his mentors, mm. Bobby Wayne was created by the mafia gang. Ah, they ah. wanted to create Bobby a was not created. rival party. But you cannot create, create someone. MPs whom Museven does not control. You cannot create a person. I'm telling you. No, no, no, no. no. Bobby, Bobby avoided the danga famous. Music created Bobby Wayne. Day of government mistakes. Mm. Even Cameroon was consulted, Baby Cool was consulted. I told you that Baby Cool came to me for consultation two times. He, he told me people want to use me. His brother, Chairman Nyanzi, came to me seeking, asking me whether he could go to the president and inform him we are frustrated. Statement is a proving. Mm. For example, mm. And Bobo Wine denied that we did not meet for two, two, two times or three times. Yes, never. denied that we did not come to me seeking assistance to link him to himself. Bobo Wine yabeewaggulako olunaku Amsterdam lwe yamubba. amsterdam zerikulutinga office of cia nga nga bwe bakola zoom nabano bwebamubabako bwebwebamubabakostatement eh, uh, yeen ekakasa mm. ebigambo kurai gye beyogedde mm. nti elements ezimu mu basunga mm. bali bagala gimu kyeuganda bubulwani yabbi for example although government has a good case for not holding um, mass rallies during campaigns the population does not know this with no clear explanation ugandans including key players like religious leaders, think that Museveni does not want Bob Wine to address his supporters. This is because the Electoral Commission has not published the electoral laws and the Health Act that was invoked in the face of COVID-19 pandemic. This new law was debated and passed by parliament and Museveni does not sit in parliament. The mafia gang, which is fronting Bobby Wine and which controls the media, knows this law very well, that publishing it would exonerate Museveni. It's a problem. The electoral law, existing electoral law, was merged with the, COVID, with the Health Act mm -hmm. to get a new law. A new law that forbid, forbade public rallies. Mm None of the key players, Museveni's team and the Electoral Commission, did not explain this. Mm. nti etteeka eririwo palamenti yalikola nemaging an existing electoral law will the health, the health act, act getting out a new law mm. that cateled campaign freedom mm. in the face of the covid, the COVID pandemic, pandemic. Mm. kati ba abantu basigala balowooza did museveni violate throughout this rule balabakomuseveni ngaakubalala no ekitegeeza abantu ba museveni bakumi ate ah, kati bakyononye ah, balina akagulupu ke bataddewo fulanka tumwebaza era balirimu sente nja kkakuba nja kkabitinta museveni zicommunicators mm. kubanga kyebakola ti bannabusayi abamanyi baleeta baddumbu bali sente eh, eh, sigendayo akantu kyogerakako pulezidenti mwenyini yabadde ekyankwanziyabadde ekyankwanzi nabaga bave bogerere ekibiina hmm. toyinza kwogera ekintu kyotakkiririzamu bempi tebakiza mu kibiina kyabwe why is it that balokolaiting up traditional churches they simplified religion it takes 25 years for catholic priest to be produced a molokole just speaks in the bible two sentences balina syological colleges dini kubanga nekwogenda okwogereramu faza alina phd dokita lwanga mm. adokita bani bagenda mukusomesa museminary oyogere ne pisa ndikuwa ina phd takutegeera nakutegeera but balikole made simple kakati okwogerere nalemu is not easy toyinza kukugamba ti omwogezi we nale ngaofuna opundu mm. tatula mu cabinet ate eh, kokasi ye nalemu ate ina omwogezi waye how can i quote, a eh, quote within a quote I told these people that any person who speaks on behalf of government must take an oath of secrecy and enter cabinet. ayogera eh, ebintu ngabimanyi naye bwe batuuka mu movement cocas sekikuba agenda nesimu ngeriko emitwalo aga boogera erinkinga ku monita kakati bagenda okuva mu bakubira okufuna essimu akimanyi nze museveni herepotimi I eh, would remain in all meetings and eh, Tulanga Kubaka bench and Abbey. Mm. Yes, and Abangovim. In many cases, that's why I was effective. Never get uncle solitatively. Okay. Give it to everybody. Go with your chimani. Now, can you speak on behalf of the party if you don't attend the party organ? Never let a value moon see, never let a bad dog, never let a. Are they experts? I just go. kakati nkugamba mm. ti that created a problem for museven and okay. for government okay. people didn't know they saw it as a persecution against bobi wine mm. but the law museven did not violate the law Okay. museven strictly adhered to the law mzeitamari zingenda kusaba polisi wange afe footage wa neno nga tuwa museven campaigns ngara naira raza abantu bakunganyiza agudde agyagula obutale mu ah, ah, campaign yakola bandi bintu okugula obutale kirala mm. because you have two people you have Museveni a president and the country is Museveni. Nili alikuwa alikuwa mu campaign ni atera necho mm. curiosity ya abantu tibagula wa katala katale kaina abantu bameka but Museveni addressed people in the tent in spite of provocation ba balamo ni over balamo leader wa alikuwa bensasi na ngono mukazi na mugwani walikuwa mm. nungaza kuba abantu muwini kati ya cardio vision kawandi singa kawandi kabuli jo obupi mm. did this woman has this woman and to to win to win because me I know two ministers who are benefiting from this show in Ukavui. Mm. One gets one million, pardon another one half a million. And I've recorded them. Are you sure? I will deliver the recording to the police. Are you sure? Oh, you mukaza akuba abaganda basamba akolachi. Mwa njechi dem Uganda riots. That okay. woman is dangerous. The president must prevail over this uh, night kulaba ko. Nemu nemu nemu nemu sorry amanya agajjawa. Kakati nkuga. Mm. This is how the mafias operate okay ensonga tebaginyonyola mm. kubanga abalamu abaloya balekamu mm. kibaita lakuna mm. to benefit both sides kakati museveni ekintu kyetebakinyonyola bakirekamu nga nabo bakikolaki nde eh, ye ngaakuba enkuŋana bune museveni naye abawe sente bakuba tewalaba abayuza tisati ejinja nga tebamanyi nti museveni knows he will win era nabaga museveni will win why he has a day adhered amanyi nullification nabaga ndi museveni mumateeka ayina mukodomiwe kwa respecting kalugire mm. is a handler kalugire is a handler amubuulye saatonejo onovanga oh, musubuzi nkugamba mm. this is how the mafias operate as long as you don't interfere with their money and defend them you were a patriot and a comrade They have the hunter and the hunting dog relationship. When it comes to money, the hunting dog must be ejected and replaced with a, a, a trusted comrade from the mafia camp. This is the arrangement between Bobby Wayne and his mafia sponsors. The mafia failed to understand that anybody who qualifies stands as a presidential candidate is a potential president. If Bobby was unfit, then why was he registered in the first place? agukanekyowala bakogwamagulu nebwegatta tatejjako foge bwa muyaye wairijolijesemuyaye eh, obugulu nebwegatta nenze namazina ewange mubyomayi nsiba eddiba lyange nenze namazina nsinga nandujja <laughs> secondly the qualification mhm, nkugamba mm. another gerealing example that eh, mhm, kakati nkugamba mm. nti bobby ye yakwata ebintu byabano mm. mistakes za gavumenti nabagamba nti powering tiagas mm. tiagas yali ayamba bobi wai how abantu babonaabona te tiagas ngugamba nti amuyamba bobi wai tiagas yali ayamba bobi wai muzayitambali This is another area which Bobby Wayne handlers have mm. exploited to the maximum, powering tear gas. Mm. I have always argued that tear, tear, firing tear gas in order to disperse Bobby Wayne Israel is backfires on Museveni mm. and he ends up helping Bobby Wayne. I see it. Nelsanga never security top people, hmm. member Burira, nti tear gas was starting a pattern here. Tear gas, we were Mukuba, Museveni, I get a fever. Tear gas, we were Mukuba, Mupolis, Mukubi, Afuna Saint, Kubamugira, percentage. nebaga ekyo kizinot nebaga goko mafia reason beyond your imagination hmm. nakugamba nti one why bobi wine benefited from tia gas this is another area which bobi wine handlers have exploited to the maximum i have always argued that firing tia gas in order to dispatch bobi wine's rallies backfires on museven and ends up helping bobi wine number one the population is not aware that bobi wine violates the electoral laws this is because the public is not aware of the law mm. lwaki yebamukuba tiyagasi yes is violating the law lwaki musabe ndimumwe tebakuba mutiyagasi yadeas to the law kakati kiri ekyokutaabakwatirayoobaddeyogera kubasajja eh. nga babbalamu nobabakuba enkuŋŋaana nebobo nga tebakuba tebatyegase tebamulyako tebamanyi walodde the rubicot mbalamwatambulawo taina visa taina bajja muyolera wa mugwanga mwali atambula wacha mulekati wacha mulekati gamukwata langa chikoko gano kaguni akakuba abantu abakuba omwana nabaga nti ebifaanyi by'omwana nga tebifulumye mu mu mawulire gonna but they in the out mzee tamale abantu bona bali bakola campaign ku bamusabe bana kwati wabayebweru mutabela kwati mateka gawano number 2 as museveni switched the observes the law by addressing it to 200 delegates his party candidates zone uh, violated in full glare of the media cameras abo bwogamba nakugamba this means that museveni's government and the electoral commission are put in an awkward position mm. this works in bobi wine's favor the mafia elements in politics fire tear gas in front of cameras as rallies on the other hand continue kyobadde oyogerako yeah. yes nekibawoninga mm. all the world that NRM leaders are not violating the law without the consent of the president. Therefore, government cannot defend itself that such incidents are the work of mafia in the government. True. Yes. Nga nakalu tikana kola. Tikana boku vera. Mba gamba chi. What's the problem meeting is that? Nyesu ku. Wenyo. Bom. Nyesu kutomera angi inta. Yes. Tumpira meeting yung. Nyesu kutomera angi. Bom. Nyesu kutomera angi. gwe toteesaako tewali me i don't have reconciliation forgiveness and never part of my vocabulary ebbanja ly'omwengeri gwa namwenge i laughed i danced in my sitting room when i saw Frank at tumwebaza talking to somebody he knows mm. that he can talk to me. why don't you prevail over this man? Because I'm not, I'm not likely to be in a cabinet. In a cabinet. Eh, why, do, why, why did you think about it? Gwagwa pointing when minister. you were switching off my program? Mzaita mgwaga wa minister. a, number three, mm. a critical look at the police reveals that selective reveals selective powering of tear gas, which adversely affects Museveni and NRM candidates' popularity. Mm. This way because a directive or call for ceasefire must be observed by both parties, not only one side. If one of the parties violates the ceasefire, it triggers defiance from the other side. The impact of tear gas on the population also affects the NRM supporters and leaders as well as innocent people are targeted, including schools, hospitals, and the entire population. Tear gas is applied selectively, and whenever you see police firing tear gas, you know it is intended to undermine Museveni and the NRM candidates. That would never security in the top ones. Mm. nti lukwate tia gas the way it is powered akakazi nekagenda ekiryandongo nekagana bubwene okuyingira mu hotel a candidate alijulenomineteikolege ntu yako kuba tigwasoma political science you don't know tebabuwulira ya ignorant abakazi bakulaunibaliwakulakundazizani nkugamba Mm. I have repeated and submitted that Bobby Wine is the making of one of the factions of, of the mafia outfit. Bobby was assigned to converse support for the mafia finance MPs and LC5 chairpersons. Mm. This is why those who oppose him restrict their attacks to his inability to be president of Uganda. Mwalitamichitege. Mwano yizomundu wakalutiba yomba. Mm. Mwano yizomundu wakalutiba yomba. Mwano yizomundu wakalutiba yomba. is unfit to be a president, but qualifications for the president are the same as they apply. Kwa mbitegeira, nakugamba, mm. nti kakati kankubodit. Bobby Wine went to look at the first time. Mm. The police dispatched Israel, Israel mm. with the tear gas. And Mbayo's son was killed, died in mysterious. Mm. Why did Bobby Wine go back to Luka? Was it in Israel a problem? No. It was intended to save Mbayo. era bwe yagenda yo tebamukuba tiyagasa bwekiri kakati njagala ombuulire police that is the police commander in that area tell me which conditions which which are, bobwine had changed from okuba nti addayo okuba nga addayo nibatamukuba tiyagasa mm. kyovule bankugamba nti mu gavumenti endala ndikola mu intelligence na mu research muzeyi tamari sanction hizo nizirekawo eggwanga uganda anti nkubuuliza mm. nti what do we do kijja na balola you see, you have committed the four serious offenses. Mm. One, how do you expect international community to react if 32 Ugandans in Serena are being tried for extracting, harvesting human organs by the International Criminal Court? bakoze bubi eggwanga lino omusebe hmm. ne bamukoze bubi hmm. bagendayo mbu atukuba atukuba njabakuba ne proceedings zonna nzirina musereno hmm. zonna nzirina because wa shaming us how can you at the same time nga muyina bino byonna you also have a, a, an organic case one of the suspects is rwandese two chinese a kenyan so how did these foreigners find their way into uganda it means mm. baba was sent what are we buying mbakubye bamazeewo omusajja yabagamba mu 2014 that man is dangerous mm. ne bategeka okuza you cannot kill me motoka njifuula neyefuula ah, ah, mm. kati in spite of this mistakes mm. glearing mistakes yep. you have an organic case kati gwoza tuongera kibi ku kibi gwoza aki on uh, uh, addition to these mistakes you did nabagant president operated on fake information from military intelligence and yisu mm. bakolagana nebesigi mm. mbu there is plan b but you said muzebe nabaga bazikulubange bagalukoche ekibuga nti temubakuba mm. tubafunye centers mwetubeera tubasomese kubanga balagira balagire mm. tubawe nesente bagende bakone babakula munjala babakuba miko babakulatumwine alogantire tumwine alogantire palamenti neyokuyita ku safe houses nogaana kuba walwana walwana ensi yiyo the, the twiners don't know the international trend mm. these europeans were watching you True. How can somebody, a minister, defy parliament? Kusefu houses. Andi muna ibarwana. Nasi kubu ate mwarwana anti kate baba sibiye. Fakala ono jenu alagire president wa America. yesi jeno mm. biden si jeno mm. twagala tumwine jeno alagire president wa amerika ah, kisoboka muzei yes. tamale bobi wenye avude na welcoming sanction zino kubantiza ze kijana balola jatu wenye jatu gata ensonga zino bobi wenye welcoming sanction zino kubantiza ze yaje musango mu kuri nga bagala yala kulabisa ira yagamba kine sanction zino zaze yagamba musango bobi wine kugambi mm. bobi wine is the age is an agent of the americans mm. kubanga nabawandikira akatabo mu 2017 mm. nti bobi wine can spark of a revolution nembagamba bobi wine yandiba nti jezes satu satu mm. one the mafias want to use bobi wine to get money bakusasira ne bavuga enene ffe batunulyanga embwa nga beyambisa bobi wine mm. nembabuuza nti bobi wine alina structure no, taina kusasira akolayoki enkoko gikuulako ebyoya nesigala ngaekookolimira omulwadde naye mbagamba ekyokusatu nti bobi wine fit in people who are now being recruited by america to flash out the chinese influence they're very simple mm. yes nembawandikira nembaga nti uhuru chinyata was dismissed as an office nga bamukuba with reddish eyes nti asula mu mwenge mm. hasn't he ruled kenya yes, ruled. yes. nembagamba modi owa india musajja muhindu yawera nembogo ogitta mm. mu india balina buffalo butchers mm. nagasawula nti nambogo mm. battira omukazi omuhindu omuwala omuhindu nebamulepinga ku train omusajja oyo nakwata abahindu nebatta abasiramu ebikumi ebyo mu america bumi yakubakongolesi party lise type okay nemba gaende sudan umwana yakubika government ya sudan ni musisi wa chapa musisi wa chapa tuwechiri yes nabaganti ndo bobby wine is dangerous wangamba ko waneno ti bobby wine wabali na chage ndo tumbara chage na kubanga zako eh. okujja omusango mu court anti naganda agenda mu court ya bantu i court ya bantu yene south ne ekola e ya america bano te babala mm